एक्साइज सिक्स पॉइंट वन है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ठीक है ये हमारे पास नाइन दिया गया तो बाइनरी टू को कहते हैं और डेसिमल टेन बेस को कहते हैं ठीक है टू से इसको डिवाइड करेंगे अब टू का टेबल पढ़े हम टू फाइव दर टेन होता है टेन बड़ा होगा उससे छोटा होता है two four are eight four are eight अब ये नाइन है कितने बचेंगे टू फोर ज़ार एट और वन नाइन होता है अगर मैं इसको इधर हाफ में करूँ तो टू फोर ज़ार एट कितने बचे वन ठीक है ये वन यहाँ आ जाता है ऐसे टू टू दर फोर पूरा डिवाइड हो जाए तो कुछ नहीं बचता तो ज़ीरो लगा लेने ठीक है फिर टू वन ज़ार टू ये पूरा तकसीम हो गया था ज़ीरो इसको लिखेंगे कैसे ऐसे ठीक है वन ज़ीरो ज़ीरो वन और ये बेस आ गई टू ठीक है जी आगे इसका सेकंड पार्ट है twenty eight two one are two two four are eight पूरा डिवाइड हो जाए तो ज़ीरो लगाएंगे टू सेवन दर फोर्टीन पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो लगाएंगे two three are six seven है वन बचेगा आगे ले जाएंगे two one are two one बचेगा आगे ले जाएंगे ठीक है जी अब इसको लिखेंगे कैसे ऐसे one one one zero zero और ये चूंकि बाइनरी में होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे टू आ जाएगा ओके जी आगे इसका है जी थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है eighty one two four are eight अब ये वन बच गए तो यहाँ लगाएंगे ज़ीरो और वन आगे चला जाएगा ठीक है अगर लास्ट पे वन बच जाए तो ज़ीरो लगा के इसको आगे ले जाना है टू टू ज़ार फोर अब ये ज़ीरो है तो यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे और आगे भी ज़ीरो आ जाएगा दूसरे लफ्ज़ों में टू ट्वेंटी आर फोर्टी होते हैं तो पूरा डिवाइड हो गया इसलिए आगे ज़ीरो आ जाएगा टू टेन ज़ार ट्वेंटी पूरा डिवाइड हो गया तो आगे जब पूरा डिवाइड होगा तो आगे ज़ीरो चला जाएगा टू फाइव ज़ार टेन पूरा डिवाइड हो गया आगे ज़ीरो आ जाएगा two two are four five है ना वन बाज जाएगा उसको आगे ले जाएंगे टू वन द टू पूरा डिवाइड हो गया तो आगे ज़ीरो आ जाएगा ठीक है जी अब ये वाले हम लिख लेंगे one zero one zero zero zero and one ये आ गए टू बेस में ओके जी ये थे हमारा तीसरा पार्ट ठीक है आगे है जी चौथा पार्ट पाँच सौ अठारह अठारह या अठारह ठीक है तो टू टू आर फोर कितने बचे यहाँ से वन ये हो जाएगा eleven two five are ten फिर वन बचेगा अठारह हो जाएगा दो नौ अठारह टू नाइन ज़ार एटीन पूरा डिवाइड हो गया तो आगे ज़ीरो आ जाएगा two one are two two two are four one carry होगा तो nineteen two nine are eighteen एक बचेगा उन्नीस वो आगे चला जाएगा two six are twelve two four are eight one बचेगा आगे ले जाएंगे two three are six two two are four पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो आगे आ जाएगा two one are two one carry twelve हो गया टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व आगे ज़ीरो आ जाएगा जब जब पूरा तकसीम होगा तो आगे नहीं रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है ना टू एट ज़ार सिक्सटीन पूरा डिवाइड हो गया तो zero two four are eight पूरा डिवाइड हो गया तो आगे zero two two are four पूरा डिवाइड हो गया तो आगे ज़ीरो ठीक है टू वन दर टू पूरा डिवाइड हो गया तो आगे ज़ीरो आ जाएगा अब इसको आंसर को कैसे लिखेंगे वन और ये one two three four five six zero और फिर डबल वन ज़ीरो और ये आ गई हमारी बेस टू ठीक है जी ये था जी फोर वाला पार्ट आगे है जी फिफ्थ वाला पार्ट ओ ये पे करना फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा seven eight six two three are six one carry होगा eighteen two nine are eighteen and two three are six पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा फिर two one are two one carry nineteen हो जाएगा टू नाइन दर एटीन फिर one carry two six are twelve तो थर्टीन है ना तो वन आगे चला जाएगा two nine are eighteen one carry sixteen two eight are sixteen पूरा डिवाइड हो जाएगा तो zero two four are eight one carry two nine are eighteen पूरा डिवाइड हो जाए तो ज़ीरो फोर्टी नाइन सेवन ये नहीं सॉरी टू पे ही रहना है क्योंकि हमने इसको बाइनरी में करना है two twos are four two four are eight पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ वन लगाएंगे पूरा नहीं हुआ ना नाइन था इसलिए two one two two four पूरा डिवाइड हो गया तो zero two six are twelve zero two three are six zero two तो one are two one carry इसको हम ऐसे लिख लेंगे ठीक है इसके आगे है जी 640 टू तो three six two two four zero था मैंने कहा ज़ीरो बचे लास्ट पे तो ज़ीरो लगा के आगे भी ज़ीरो ही लगाना है आगे two one two carry twelve हो जाएगा two six are twelve zero बचा ज़ीरो लगा के आगे भी ज़ीरो लगाएंगे टू तो एट दर सिक्सटीन ज़ीरो का ज़ीरो और आगे भी zero two four are eight zero का ज़ीरो आगे भी zero two two four zero का ज़ीरो एंड आगे भी ज़ीरो टू टेन ट्वेंटी आगे ज़ीरो टू फाइव टेन पूरा डिवाइड जो हो जाए तो आगे zero two two four one carry two one two पूरा डिवाइड हो गया तो ज़ीरो इसको ऐसे लिख लेंगे ठीक है अब है जी फ्रैक्शन वाला ठीक है फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे twenty five point six two five तो जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होता है उसको तो आपने वैसे ही करना है two one two two two four one carry two six twelve पूरा डिवाइड हो गया zero two three six zero two one two one carry zero जो पॉइंट वाला हिस्सा है सिक्स टू फाइव इसको मल्टीप्लाई टू करेंगे ये देखें point six two five multiply two तो ये आएगा one point two five one point two five अब ये जो इधर वाला है इसको यहाँ लिख लेंगे और पॉइंट टू फाइव को आगे ले जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई टू करेंगे point two five multiply two तो ये ज़ीरो पॉइंट फाइव आ गया ज़ीरो पॉइंट फाइव अब जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा ठीक है डेसिमल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शन पार्ट को फिर आगे ले जाएंगे फिर मल्टीप्लाई टू तब तक करना होता है जब तक ये पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म ना हो जाए पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू तो ये देखें ठीक है ये आ गया वन पॉइंट ज़ीरो इसको लिख सकते हैं तो ये वन इधर आ जाएगा तो ये पूरा हो गया ठीक है पॉइंट के बाद जब ज़ीरो आ जाए तो वहाँ तक इसको करना होता है अब इसको लिखेंगे कैसे ये तो हम ऐसे लिखते हैं one one double zero one और फिर पॉइंट लगा के इसको ऊपर से नीचे लिखना होता है जो डेसिमल वाली होती है वन ज़ीरो वन और ये आ गई बेस टू ठीक है जी अब इसका एट वाला पार्ट करते हैं तो एट वाला one thirty four point one five eight one thirty four को तो ऐसे करेंगे तो two six are twelve one carry two seven are fourteen पूरा डिवाइड हो जाए तो zero two three are six और फिर two three are six one carry आगे चला जाएगा two one are two thirteen two six are twelve one बचेगा आगे चला जाएगा टू एट ज़ार सिक्सटीन तो आगे zero two four are eight आगे zero two two are four आगे ज़ीरो पूरा डिवाइड हो तो आगे ज़ीरो आ जाएगा टू वन टू आगे ज़ीरो अब जो पॉइंट वाली हिस्सा one five eight multiply two करेंगे point one five eight multiply two zero point three one six zero point three one six zero यहाँ लिखेंगे पॉइंट थ्री वन सिक्स को आगे ले आएंगे और फिर टू से मल्टीप्लाई करेंगे point three one six multiply two point six three two zero point six three two zero इधर ले जाएंगे पॉइंट सिक्स थ्री टू को दोबारा टू से मल्टीप्लाई करेंगे point six three two multiply two तो ये one point two six four one point two six four ये जो डेसिमल पार्ट है इधर फ्रैक्शन वाले को फिर आगे ले जाएंगे point two six four multiply two point two six four multiply two zero point five two eight तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इसको फिर आगे ले देंगे फाइव टू एट ठीक है इसको दोबारा हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई टू तो ये आ गया one point zero five six ठीक है जी यहाँ आ जाएगा वन ठीक है बस इसको यहाँ तक करेंगे अब ये वाली वैल्यूज लिखेंगे one one zero zero zero one one zero और पॉइंट लगा के इनको ऊपर से नीचे लिखेंगे zero zero one zero one ये टू बेस आ गया लास्ट वाला पार्ट आप खुद कर लें ठीक है